सफर में जब अली को मोहम्मद ने दी सदा सुनकर सदा अली ने ये रहवार से कहा चले मुजल्ली हमको बुलाते हैं मुस्तफा ऐसे पहुंच के तेरी मुखलद बने हवा दौड़ा वो इस तरह की हवा कांपने लगी कहता था हर कदम पे मुजल्ली अली कि किस तरह से अली बस ये सोच कर खैबर में सबके लब पे रवा था अगर मगर नजरें जमी हुई थी मदीने की राह पर कहने लगे ये हजरत सलमान देख कर क्यों देखते हो राह तुम इतने ध्यान से वो देखो आ रहे